ಮಮ್ಮ ಕೋಟಗ್ರಿ ನಮಃ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಶಕ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಸೇ ನಮಸ್ತಸ್ಸೇ ನಮಸ್ತಸ್ಸೇ ನಮೋ ನಮಃ okay Nara Chandrababu Naidu used to say what they call Andhra Pradesh will become like Sri Lanka okay this control is ಚೈವಲ್ಲ is bluffing Mayawati five thousand crore